Lisa houdt van eten en van het De magazine. wij zijn samen naar Moertia gereisd om te ontdekken waarom de pitloze druiven van El zo lekker zoet zijn. De druivenranken heersen hier over het landschap dat zich uitstrekt van aan de zee tot wel duizend meter hogerop. Het microklimaat in de regio is dan ook ideaal voor deze gevoelige druif. Koude winters, warme zomers en weinig regen. Maar omwille van de hevige onweders met hagel die er kunnen voorkomen, worden druivenranken beschermd met netten. De pietloze druif is heel vlezig, sappig en zoet en is eigenlijk niet meer dan een slimme kruising tussen verschillende variëteiten. Dat gebeurt hier in de zorgzame handen van Gregorio, de druivenspecialist van een familie gepassioneerde fruitdelers plant te krijgen op de juiste momenten water en worden tussen juli en september met heel veel liefde en geduld gesnoeid. En ter plekke met hand verpakt in de nieuwe plastiekloze verpakking van de Deze pitloze druiven zijn het ideaal ingrediënt voor het recept van Lisa's grootmoeder. Kip met druiven. Een klassieker. Vind dat receptje terug op deleizen.be.